Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу о топ-5 англоязычных каналов, с помощью которых вы сможете как прокачать свой английский, так и узнать очень много полезной информации для себя. А перед тем, как мы начнем, нажмите на кнопку лайка для алгоритмов YouTube, чтобы это видео могло появиться у других людей в рекомендациях, а также поделитесь этим видео со своими друзьями, это мне очень сильно поможет. Если вы это сделаете, то я буду вам дичайше благодарен. Что ж, а мы начинаем. Пятое место. На пятое место я поставил Кейси Нейстат, 12,2 миллиона подписчиков. Снимает влоги. Кейси является очень вдохновляющим персонажем, так как в свои 19 лет женой и дочкой переехал в Нью-Йорк а без гроша в кармане и достиг таких высот. И самое главное, он не зазнался. Еще очень важным фактом для нас с вами является то, что Кейси разговаривает на очень легком английском, что позволит наслаждаться каждым его видео и тем самым изучать английский язык. Четвертое место. На четвертом месте стоит Гарри Ви, 2,9 миллиона подписчиков. Он очень э, заряжающий парень, который действительно вдохновил очень много людей начать что-то делать. Видео он снимает в live формате. В каждом его видео присутствует тонна мотивации и хороших советов как для предпринимателей, так и для обычных людей. На третьем месте у нас находится Нейт О'Брайен. У него 847 тысяч подписчиков. Нейт рассказывает в своих видео о том, как стать финансово независимым, как наконец начать копить какие-то деньги, какие-то средства, а не просирать все сразу и потом ходить просить взаймы, как это обычно бывает э, у финансово неграмотных людей. Также из его видео вы узнаете, как начать инвестировать, покупать акции, облигации, ETF-фонды и тому подобное. Второе место. Вторым я поставил Мэтта Давеллу. У него 3 миллиона подписчиков. Если говорить о Мэтте коротко, то он рассказывает, как не просирать просто так свое время, а тратить его с пользой для себя и развиваться в процессе. Темы его видео в большинстве связаны с тем, как избавляться от ненужных привычек, прокрастинации, а также как прививать себе полезные привычки. Мэтт является ярым минималистом. Он также снял документальный фильм под одноименным названием «Минимализм». Если вам интересно, что такое минимализм и с чем его едят, напишите Пишите в комментариях, и я сниму об этом видео. И наконец, победитель нашего топа, Грэм Стефан, 2,5 миллиона подписчиков. Грэм, не побоюсь этого слова, является моим любимейшим блогером. Он является инвестором. В свои 18 лет, когда нормальные люди, нормальные подростки идут в колледж, он устроился агентом по недвижимости. Но не буду вам а, все спойлерить, конечно же. Вы сможете сами насладиться а, его историей на его канале. Грэм в каждом своем видео досконально рассказывает, сколько он на что потратил, сколько заработал и как правильно инвестировать, а самое главное куда. Кстати, чуть не забыл, Грэм является миллионером с состоянием 6,5 миллиона долларов. И если вам интересно, как он их заработал, оставлю ссылку на него в описании, а также на всех остальных представленных в данном топе. А на этом мое видео подошло к концу. Еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что потратили свое драгоценное время и посмотрели мое видео. И надеюсь, поделились им и поставили лайк. До скорой встречи, друзья!